احنا اليوم قدرنا نعمل تجربتين من دي اي واي التجربه الاولى كانت عباره عن صنع آه، خلاط للمواد الكيميائيه من خلال مروحه وعده مغانط بالاضافه طبعا قمنا آه، تغذيه كهربائيه التجربه الثانيه كانت عباره عن آه، اداء للرحلان الكهربائي للدي ان اي بجيل الاخضر جيل الاخضر هي يعني هذا هاكر سبيس كان لنا اليوم طبعا طلع احنا كنا استخرجنا الدي ان اي ببيوتنا ولوناه وجبناه قمنا بترحيله كهربائيا آه، نحن هون مجموعة وكيلو جامعة مجموعة من المهتمين بالطب، بيولوجيا، الكيمياء، الهندسة الطبية، كل الأمور اللي لها علاقة بالطب والبيولوجيا. أول شيء طموحنا إنشاء محتوى طبي فعلا آه، مفتوح وبشكل تعاوني من خلال تقنية ويكي، أيضا طموحنا إدخال ال DIY bio لبلدنا وإنه نقدر نوصل لشيء معين آه، طموح معين بمجال الدي آي واي بيو، فكرنا أيضا باستفادة من مشاريع البيانات الطبية وتطبيق الطب اثنين، لكن مبدئيا نحن هذه خططنا المستقبلية